regret, it's just one more time. I don't Trust in me, I believe that I'm gonna make it Wanna be die Fuck believes Schwarze Wanne, schau, dann komm ich zu dir Das ist der ganze Geld, denn ich kann nichts verlieren Ich bin alleine und so wertlos auf der Erde Es juckt mir niemand, denn ob ich jetzt sterbe Ich will dich wiedersehen Und ich weiß, du willst es auch